Bem-vindo pessoal, vamos testar mais uma funcionalidade aqui do Armory A gente vai pegar o nosso arquivinho modelo aqui Agora a gente vai fazer, deixar ele ajustado para um determinado tamanho Vamos pôr aqui a entrada do teclado é... Deixa eu ver aqui pegar a e que estão do lado. Ctrl C, Ctrl V. Vamos, vamos por partes primeiro. Então, na hora que eu apertar A, eu quero que ele dobre de tamanho. Eu venho aqui no Action Set, set Scale ajustar a escala. O que, que eu quero ajustar o tamanho? O cubo. Vamos pôr que eu quero... Se a gente vir aqui ó, no... Opa. Vim aqui na janela do layout. Vamos pôr, vou apertar o set aqui para ver por cima. Aqui ó, o tamanho dele padrão é 1. Aqui. Deixa eu tirar aqui esse, rotacionar R no eixo Z. Menos 45, enter. Aqui, ó. Cada quadradinho desse vale 10 centímetros. Então ele está pegando aqui 10 quadradinhos, 20 quadradinhos. É como se ele tivesse 2 metros, fosse um cubo de 2 por 2 por 2 por 2. Então, vou por aqui 4, 4, acho que ele vai ficar tão grande que ele vai pegar até vai pegar a tela inteira. É isso mesmo, ficou grande até demais. O A ainda não. Aumentar em 50% então. Fui, fui muito exagerado aqui o A. Nossa, aí. Tentar valores bem, bem menores, então. Opa. Tá certo aqui, cubo. Mas parece que é um controle mais sensível, tem que pôr números menores. Tá estranho. Deixa eu ver aqui como que é a lógica dele. S no eixo X, por exemplo, 1,1 era para ser uma mudança pequena aqui que mal ia se notar é aqui no cantinho ele mostra o, o tamanho né SX Vamos tentar atualizar o projeto, ver se é isso. Ah, isso mesmo, não estava atualizando ali. um pouco ele vai aumentar 25% cada uma das, das dimensões. É... é, é incrível, tem uns os nodes que não precisa dar o clean aqui, mas tem uns que precisa ele está nesse tamanho. Aumentei. Se eu quiser, eu posso fazer assim, ó. Selecionar. É, clica e segura clicado. E solta. Ctrl C, Ctrl V. Aperta o G do gato. Vamos pôr aqui o S. O S vai fazer a mesma coisa, só que ele vai diminuir 0,25 Vai ficar para 0,75 da escala. Hum, acho que eu não posso pôr negativo, porque não existe um, um tamanho negativo, né? Você não pode ter menos 2 metros. Testando. Hum. É, é, incrível, acho que depende do node que que acontece isso. Então, vou apertar o A, aumentou. Se eu apertar o A de novo, ó, ele aumenta, ele ajusta para esse tamanho e fica. Se eu apertar o S, aí ele fica menor do que ele já estava. E simplesinho de tudo. Fica essa dica de você selecionar os itens, né? dá tá? Ctrl C, Ctrl V. Às vezes tem... Você vai fazer vários nodes, eles são parecidos, né? Vai ter 10 teclas para você programar, né? Então dá para usar essa jogadinha. Obrigado e até a próxima aula.